પ્રથમના યોગદાન નરેન્દ્ર મોદી હું આજે વિકાસની વાત કરવા માંગુ છું તો તમે બધા મારો સાથ સહકાર આપશો તો એક દિવસ મારા ભાઈઓ પાકિસ્તાન વાળા બધાના પગ ધોવા આવશે હું કહી બધો સૌ સાસુ કહું છું તો મારા ભાઈ બહેનો વિકાસ ગાંધો ઉપયોગ થશે અને તમે પૈસા બચાવી શકશો મારા ભાઈ બહેનો અને ભાઈ બહેનો આપણા ડોક્ટરો એવા ઇન્જેક્શન બનાવશે તમે મરચાના છોડમાં ઇન્જેક્શન મારી દેશો તો પપૈયા ઉગશે તો ભાઈઓ બહેનો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો જરાક લાઈક કરી દેજો આગળ તમારા ફ્રેન્ડ ની મોકલી દેજો ભાઈઓ બહેનો અને ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરજો